بعد انقطاع فترة حوالي 11 شهر دلوقتي عن يعني آخر فيديو اتعمل آه، رجعنا لكم تاني إن شاء الله المرة دي بشكل مستمر إن شاء الله نداوم ما يكونش فيه أي انقطاعات لفترات كبيرة تاني آه، إن شاء الله في أفكار كتير وسلاسل هنبدأ فيها حاجات تعليمية ريفيوهات الفترة الجاية دي إن شاء الله يكون دسمة جدا ان شاء الله ما فترات كبيره تاني ما يكونش فيه اي ظروف او حاجه تمنعنا ان احنا نعمل فيديوهات وان شاء الله الموضوع يستمر معانا بس انا النهارده جاي لك بحاجه فعلا ممكن تغير حياتك حياتك بالكامل وفي خلال ست شهور بس مش في سنين او حاجه ست شهور عشر ساعات بس في الاسبوع وبطريقتك وباسلوبك وفي الوقت اللي تحبه وفي المكان اللي تحبه وفي شهاده علميه من جوجل نفسها ومش بس كده دي شهاده بكلام جوجل وباعتراف جوجل ان هي تساوي درجه علميه مدتها اربع سنين مش بس كده دي بتأهلك لمجال من مجالات في سوق العمل مطلوب جدا جدا جدا ايه الموضوع ده ايه تفاصيله ايه الكورسات اللي ممكن اخدها او ايه الحاجه اللي ممكن اخدها ديت معتمده من جوجل تأهلني بالشكل دوت وهل فعلا هي حاجه هقدر اشتغل بعدها بالشهاده ديت او حاجه فعلا هتغير كارير وتغير حياتي بالمنظر ده ولا لا هيبان معانا في الفيديو دوت وهنعرف كل حاجه بالتفصيل ركز في الفيديو ده للاخر الفيديو ده مهم جدا جدا وفعلا ممكن يغير حياتك بالكامل قبل ما نبدا انا احمد حنفي يلا بينا ايه ده انا عارف ان معظمنا علاقتنا بجوجل علاقه سطحيه شويه يعني ايه يعني احنا بنستخدمها تقريبا في الحاجات اللي بنحتك بيها يوميا زي لما حاجه ادور على حاجه بخش على ال search engine او على محرك البحث بتاعنا بدور على حاجه بخش على جوجل بدور على الحاجه دي عايز اعرف معناها معلومات او حاجه او من ناحيه تانية لما بكون رايح مشوار بخش على ال location او على ال GPS او على خرائط جوجل بكتب اسم المكان اللي رايحه وبروح عن طريقه اقصى استخدام لمعظم الناس كمان الجيميل ايميل جوجل لكن جوجل عندها خدمات كتيره جدا وعندها حاجات متميزه قوي وحاجات تفاصيلها كبيره قوي هتاخد سلسله كامله مننا ان شاء الله بعد كده والحاجات ديت معظمها مجانيه من جوجل لكن اللي جاي اكلمك عنه النهارده هي كورسات جوجل الاونلاين التعليم الاونلاين التعليم عن طريق الانترنت اللي من جوجل الموضوع دوت كبير قوي وقديم ومن زمان مع جوجل طبعا ليها partnership مع شركات كتير ومع مؤسسات كتير لكن عندهم ايديو جوجل عندهم Google Digital Garage عندهم حاجات كتيره جدا بس جم في 2017 عملوا حاجه كويسه قوي راحوا شايفين في سوق العمل ايه الوظائف المطلوبه ومفيش حد مؤهل بشكل كافي بيغطي الوظائف دي قال لك هنعمل حاجه كويسه قوي قال لك احنا هنشوف الوظائف ديت تمام وهنجمعها هنحصرها في مؤهلات معينه مؤهلات معينه وهنقدم كورسات باسعار مخفضه قوي وفي فتره قليله ومدمجه ومكثفه جدا وفعلا تؤهلك لسوق العمل في المجالات ديت ومن الصفر تبدا مش محتاج منك اي خبره خالص محتاج منك ان انت تبدا معاهم من الصفر لحد ما تخلص الجزء ده طيب اختاروا المجموعه ديت مجموعه الكورسات ديت وبالتعاون مع كورسيرا الموقع المشهور بتاع الكورسات وبداوا ان هم يجمعوها في حوالي خمسه اقسام الخمس اقسام ديت زي ما هنشوف دلوقتي وانا هبدا اشرح لك على ال website مباشره عشان تبقى شايف كل حاجه بنفسك اكنك داخل تقدم على الكورس بنفسك تبقى فاهم التفاصيل وكل حاجه بالوظائف اللي كل كورس فيهم بيأهلك ليها بكل حاجه عنها بالاسئله بتاعتها بكل حاجه هشرح لك على ال website بنفسك راح عاملين الموضوع دوت الموضوع دوت راح قايل لك بتاخد بيه شهاده تساوي شهاده زي الشهاده الجامعيه اللي بتاخدها في اربع سنين هي هي تاخدها في ست شهور ومن جوجل فطبعا هتملى ال CV بتاعتك بحاجه مميزه جدا وبتغير كاريرك بالكامل هم مش مش مهم انت درست ايه قبل كده مش مهم دراستك الخلفيه يعني خلفيتك ايه قبل كده عن عن المجال ده او لا هم عايزينك تبدا من الصفر بدون دخول في تفاصيل كتير تعالوا نشوف الموضوع عشان الموضوع فعلا على ال website غير وتفاصيله احسن بكتير قوي على ال website. يلا بينا تعالوا نبدا ونشوف هنخش على ايه هنخش على grow نكتب هنا في ال search grow with google على اول link هنخش grow with google learn digital skills على grow stronger with google طبعا هو فينا sections كتير اللي يهمني فيه طبعا get started career certificates free training free partners work from home latest about عايز تخش تقرا فيهم براحتك اللي يهمنا فيهم دلوقتي عشان نفهم احنا داخلين على ايه ونختار الحاجه اللي احنا عايزين نعملها خش على كارير سيرتيفيكت طيب نبدا بقى هنا بيشرح لك كده بيديك ملخص انت ايه جيت بروفيشنال ليفل تريننج فروم جوجل مش محتاج اي خبره اتعلم في الوقت اللي تحبه بحاجه مرنه جدا تحت 10 ساعات في الاسبوع املى ال CV بتاعك بحاجه مميزه قوي وتبقى مؤهل لوظائف مطلوبه جدا في سوق العمل بمعدل ربح سنوي حوالي 63 ألف دولار في السنة average للايه لل entry level للبداية كمبتدئ تمام تمام إيه المجالات زي ما انت شايف قدامك هم خمس مجالات الاربع مجالات دول دراستهم مش ببلاش بفلوس بس مبلغ قليل جدا حوالي 39 دولار في الشهر يعني حوالي بالمصري حوالي 650 آه، جنيه مصري في الشهر مبلغ يعني زهيد جدا بالنسبه للحاجه اللي بتاخدها وست شهور بس مش مش فتره كبيره وال Android development اعتقد free free دي free بس الامتحان بتاعها هو بس اللي فلوس في الاخر هاجي لك كل التفاصيل ديت ان شاء الله دلوقتي هنا بس ان اديك نبذه عن الموجود هنا هنا بيشرح لك كل حاجه ال IT support ال IT specialist troubleshoot problems سو كمبيوترز اند نتوركس ران كوركتلي ال IT support زي ما انت عارف هو يعني اللي هو الدعم الفني ال IT support اللي هو اللي انت مثلا دلوقتي في جهاز كمبيوتر حصل كمبتدئ يعني بشرح الموضوع كمبتدئ او كاي حد انت حصل فيه مشكله في جهاز او في تليفون او في server او في network او في اي ما اي مكان انت بتقدم انت طبعا محتاج متخصص عشان يصلح المشكله ديت فبتلجا لل IT support عشان يصلحها تمام آه خلينا نبدا بيها طالما احنا دخلنا فيها يقول لك if you like solving problems helping others يبقى ده بتاعك لو انت حابب لو انت بتحب تحل مشاكل الناس آه، وبتساعدهم بتحب تساعدهم يبقى الموضوع ده مخصص ليك انت دور عليه تعالى نخش كده on learn more طبعا الكورس دوت بتعاون مع Coursera تدرس على Coursera فيها زي ما قلت لك مش محتاج اي خبره 100% remotely من بيت آه، مش محتاج تروح اي مكان تدرس فيه تحت 10 ساعات في الاسبوع تعال نشوف الكلام ده عباره عن ايه طيب انا لو خدت انا لو خدت الكورس ده بالكامل ال average انتري ليفل level ان اي تي سبورت حوالي 50000 دولار في السنة ده ال average بتاعي تمام آه قال لك المجالات او الوظائف المفتوحة حوالي 340000 وظيفة متاحة دلوقتي في مجال ال IT هتاخد الكورس دوت هتبقى مؤهل ليها طيب اهم جزء هنا عشان تفهم بس هنمشي ازاي الفترة آه، الجاية وانا بشرحك دلوقتي انا لو خدت الكورس دوت انا لو خدت الجزء بتاع ال IT support هبقى مؤهل لشغلانات ايه انا لما هاجي احط كده هاجي اقدم على وظايف هقدم على ايه على لينكد ان على اي مكان هقدم على ايه ممكن اقدم على database administrator على IT specialist على tech support specialist على system analyst على network engineer على هيلب ديسك تكنيشن اي تي سبورت سبيشالست اي تي تكنيشن كمبيوتر يوزر سبيشالست IT Assistant دي هنا في الجزء دوت الوظائف اللي ممكن تقدم عليها لما تخلص الجزء ده طيب ايه اللي هدرسه هنا انت في الجزء دوت عندك جزئين انت راجل ما عندكش اساسيات خالص في الاي تي انا لسه ببدا من الصفر مش فاهم حاجه خالص بس حابب اخش المجال ده عجبني الموضوع حابب اخش فيه هاخد الجزء بتاع ال beginner level اللي هو دوت ال IT support certificate اللي هو البدايه هدرس فيه ايه هدرس فيه ترابل شوتنج اند كاستمر كير نتوركينج ال operating systems ال system administration ال security هدرس فيه الحاجات دي كلها تمام ده عشان هبدا من الصفر فهدرس الحاجات برضو فيها تفاصيل في كل حاجه وبدرس الموضوع بعمق بس هبدا من الصفر طب انا راجل عندي ال basics. انا راجل فاهم حاجات من دي كتير راجل بتعامل مع الكمبيوترات من زمان عندي خلفيه عن معظم الحاجات ديت وبدايتها وبشتغل عليها من فتره كبيره مش محتاج اخش من هنا خالص بخش من advanced level IT automation و Python certificate طبعا هدرس فيها Python Python اللي هي لغه البرمجه مفتوحه المصدر طيب قال لك لو انت familiar مع الحاجات ديت انت already عندك ال basic IT concepts والحاجات دي كلها طيب اخش بقى على طول على التقيل ما تدرسش بدائيات ما تضيعش وقتك ادرس ال Python programming IT automation troubleshooting and debugging testing in Python هاو تو سيت اب يور ديفلوبر انفايرمنت وقال لك ابدا على Coursera get started على Coursera من هنا طيب انا عايز اعرف ايه التفاصيل اكتر عن الموضوع دوت ما تيجي نفتح هنا ايه الموضوع الناحيتين انا برضو في المبتدئ هنا لو انا مبتدئ هبدا ادرس تكنيكال سبورت فاندمنتالز اساسيات الدعم الفني bits or bytes of computer networking, operating systems, and you becoming a power user سيستم administration, اي تي انفراستراكشر بدائيات ال IT واساسيات ال IT والحاجات دي كلها النظم الامنيه بتاعت ال IT انك ازاي تعمل حاجه مش سهله الاختراق والدفاع عن الحاجات المخترقه والكلام ده كله انا بديك ببساطه بحاول اشرح لك الموضوع يعني ببساطه كمبتدئ هنا في الجزء دوت طب انا راجل فاهم هدرس ايه؟ انا راجل عندي البدايات دي already وفاهمها. ليه اخش التفصيل؟ هدرس ايه؟ هدرس هنا crash course on Python using Python to interact with operating system introduction to Git and GitHub troubleshooting and debugging techniques, configuration management and the cloud, automating real world tasks with Python. كلام جميل جدا، أنا هخلص الجزء دوت هبقى فعلا مؤهل إن أنا أشتغل في ال IT support from home في اي حاجه بحطها عندي في ال CV. خلاص انا بقيت بشتغل شغلانتي ايه شغلانتي اي تي سبورت انا راجل شغال اي تي سبورت دلوقتي ببدا بقى حتى اطور نفسي في المجال ده بعدين بكمل فيه تمام تمام هنا بيقول لك بيديك فيديو كده سريع انا مش هخش لك فيه دلوقتي انت ده عايز تتفرج عليه براحتك بعد كده عن الاساسيات ال IT وان يعني ايه الموضوع دوت وعباره عن ايه تمام بس هو بيشرح لك بقى اللي هو at your own pace and time نفس اللي قالك عليه اللي هو موضوع تعلم براحتك وتتعلم في الوقت اللي انت عايزه والكلام ده كله هاجي لك هنا نقطه ال frequently asked questions او الاف أه، كيوز بيجي لنا هنا بي تحت خالص بيقول لك كل معلومه عن كل حاجه يعني what's IT support ايه هو ال IT support هنا بيقول لك بيشرح لك ده عباره عن ايه لما انت بتعطل يعني بملخص كده يعني بدل ما نقرا الكلام ده كله لما بتعطل زي ما قلت لك قبل كده بتعطل حاجه عندك في كمبيوتر في تليفون في network server في اي مكان حاجه في التكنولوجيا بتعطل بتحتاج واحد متخصص يجي يصلح الحاجه دي انت ال IT support انت اللي بتيجي تصلح الحاجه دي انت اللي بتيجي بتعمل لها بتحل المشكله الموجوده فيها انت ال IT support ليه تبدا في المجال دوت لان المجال دوت افريج آه، السالري بتاعه 55000 دولار في السنه آه والمجال ده مطلوب جدا في في كل المجالات اللي بيقول لك في US وفي اماكن العالم كلها وفي نقص وعجز شديد جدا في الوظائف ديت على مستوى العالم محتاجين بس ناس مؤهله فاهمه بتتكلم في ايه ودارسه المجال دوت تشتغل فيه ليه جوجل عملت المجال دوت جوجل عملت المجال ده عشان تغطي العجز في الاماكن ديت وبتقدم لك كورسات بسعر مخفض جدا تقريبا شبه مجانيه وبتديك كورسات في وقت قليل عشان تبقى مؤهل للكلام ده خلينا نعدي الكلام ده كله ونخش هيكلف كام الكورس دوت هيك ودي على فكره الاسعار الثابته على كله ما عدا الاندرويد development development اللي قلت لك عليها قبل كده اللي هو بتاع تطوير application اندرويد لك في الاخر ده اخر حاجه انا بس هنا طولت شويه عشان دوت في حاجات هتبقى متشابهه مع باقي الكورسات قال لك ال user experience design او حتى ال IT support project management طبعا ده كل ال modules اللي احنا بنذاكرها data analytics certificates هتكلفك كام 39 دولار في الشهر بالاشتراك بتاع كورسيرا وهتاخد في الاخر وطبعا اللي هو بتاع الاندرويد development certification training is free مجاني والامتحان الرسمي بتاعها بيكلفك ده في الاخر خالص بعد ما تخلص بيكلفك 149 دولار ده وان تايم بتدفعها تمام وجوجل قال لك doesn't generate any revenue ما اي ربح من الموضوع الموضوع ده مجرد ان هي بتخدم المجتمع بيه عايزه تاهل ناس للمجالات ديت يعني مفيش اي ربح من ناحيتها خالص مجرد بس بتغطي اشتراكاتك او مجرد التكلفه بتاعتها بس يعني سعر التكلفه زي ما بيقولوا خلصنا هنا المجال دوت كده انت فهمت انا فهمت كل حاجه عن ال IT بس انا لا والله انا مش حابب المجال دوت وانا بقالي فتره كبيره في الدعم الفني و... ومش عايز المجالات ديت مش مش حابب المجال ده او انا حابب المجال ده حابب اخش فيه ده خالص ده المجال ده بتاعك تعال نخش على حاجه تانية زي نرجع back تعال بقى نخش لتاني حاجه عندنا وهو ال data analytics لو تبقى محلل بيانات بمعنى اصح بالعربي كده المجال دوت برضو هو مجال مختلف شويه عن ال support وبيقول لك انت انت لو شايف في نفسك ان انت بتحب تشوف ال trendات وتحلل البيانات والكلام ده كله يبقى ده المجال انت هتحب تدرسه مجال مختلف شويه عن ال support وال IT support تعال نخش نشوف دوت ايه الشغلانات ان انا لو خدت المجال ده هعرف اقدم عليها او انا دخلت الكورس دوت هعرف اقدم عليه نفس الكلام نفس الكلام بيتكلم فيه هنا اتكلمنا عليه في ال IT support الربح السنوي بتاعها ال average طبعا entry level برضه كمبتدئ تاخد 67000 دولار في السنه average معدل آه، في 337000 وظيفه مفتوحه في المجال ده محتاجه حد دارس وفاهم يملاها وده اللي بكلمك فيه ان يعني انت هتغير حياتك بالكامل والشغلانات ديت مطلوبه بس محتاجه ناس دارسه عشان كده هم عملوا المجال ده عملوا الكورسات دي انا خدت الكورس دوت هقدر اقدم على شغلانات ايه انا بعد ما خلصت كده حطيت المجال ده في ال CV ودرست المجال ده كله ايه الشغلانات اللي هقدم عليها هفتح LinkedIn هروح مقدم على junior data analyst associate data analyst junior data scientist finance analyst operations analyst داتا تكنيشن بزنس بيرفورمانس اناليست ماركتنج اناليست بزنس انتليجنس انتليجنس اناليست هيلث كير اناليست كلها محللين بيانات او حاجات تخص يعني كلها الشغلانات ديت بتقدر تقدم عليها لما تخلص الجزء ده ودي برضو نقطة مهمة قوي ان هو بيديها لك هنا وهو بيعاملك كمبتدئ بيعاملك انت واحد مش فاهم في المجال ده وجاي تدرسه لأول مرة فهيقول لك انت لو خلصت والله يا راجل الشغل دوت هتخش الشغلانات ديت طب انا عايز اعرف معدل الربح ده ايه بتروح واخد شغلانة من ديت بتروح على جوجل تخش بقى على باي PayScale او او Glassdoor او اي حاجه من الحاجات اللي هي بتعرف الشغلات ديت ايه اللي فيها تمام يعني انا مثلا خدت شغلانه من ديت رحت لميها والله جوب آه، ديسكريبشن او ال salary بيقول لك الشغلانه دي عباره عن ايه حط اي حاجه والله salary او salary average salary والله ما يعني جوجل سهل قوي في الحاجات ديت وبيعرفك كل حاجه average salary تمام ده خد خد بقى خدتها كده بس اول شغلانه تقابلني يعني هنا انا بس بديك مثال انت عشان تفهم انت ازاي ت search الحاجه المناسبه ليك انت عايز ايه والله دخلت هنا قال لك شفت Glassdoor او او PayScale ودول من اشهر الحاجات اللي بتديك يعني reviews عن الشغلانات ديت ومرتبات والله دلوقتي انا هنا بس عشان مش مش بلوجن بالاكونت بتاعي في Glassdoor فممكن skip على جنب لكن مثلا في بي سكيل بيقول لك الافريج والله 50000 دولار في السنه ده حاليا average base salary USD مرتب كويس جدا انت ممكن تخش تحدد ال location بتاعك حاليا بيقول لك في المكان اللي انت فيه المعدل السنوي في مرتبات كام ده بس بديك نبذه كده ازاي تدور او ازاي تعمل search او تفهم المجال اللي تختاره بس لو جينا هنا نكمل نفس الكلام انا ك entry level انا هاخد ايه هتعلم ايه في الكورس دوت هاخد داتا تايبس اند ستراكشرز يوزنج داتا تو سولف بروبلمز استخدم البيانات ان تحل بروبلمز البيانات هاو تو انالايز داتا داتا ستوري تيلينج وذ with visualizations آه، using R programming to supercharge with your analysis يعني موضوع عميق جدا انك هتفهم فيه كل حاجه تخص المجال ده وتبدا هنا على طول وعلى فكره على Coursera بيديك سبعة ايام free انك تجرب فيهم بتحط بس الكارت بتاعك او ال subscription بتاعتك بت... بتحط سبعة ايام free بتشوف الموضوع والله عجبك بتكمل ما عجبكش ممكن تنسحب بتخش في كورس تاني دي برضو حاجه ممتازه جدا نفس الكلام هنا بيشرح لك نفس الموضوع اللي قلنا في الاي تي سبورت بس بشكل على على المجال دوت آه ليه برضه تبدا في مجال المجال دوت آه، كل حاجة السعر هو هو ايه ال teaching ايه الار إيه البايثون الكلام ده كله بتعرفه مش عايز اخش التفصيل ده عشان ما نطولش على الفاضي وال cost هو هو زي ما قلنا قبل كده هو 39 دولار في الشهر ده غير الشهادة النهائية الامتحان النهائي ليه سعر لوحده مبلغ مش كبير خالص يعني مبلغ بالنسبة للشهادة اللي بتاخدها والحاجة اللي بتتعلمها انت بتغير كاريرك وحياتك بالكامل يعني دوت بالنسبة للجزء ده تعال نخش الجزء اللي بعديه وهو ال project management إدارة المشاريع Project managers ensure projects within the organization are managed and completed with maximum value إدارة المشاريع يعني طبعا موضوع معروف جدا بس هو هنا محتاج برضو شايف ان المجال ده مطلوب تاني وتالت ورابع مطلوب في سوق العمل ومفيش ناس مؤهله كتير فقال لك لو انت دارس ادرس الجزء دوت هتبقى مؤهل لل للوظيفه ديت فهتلاقي شغل ليها واحنا بنضمن لك بشهاده جوجل اللي تاخدها من المجال ده شغل في المجال ده تمام طيب قال لك ايه برضو انت راجل لسه بتبتدي في الموضوع لو انت بتحب ان انت تحل المشاكل بتاع المؤسسات بتحب الشغل مع الناس دوت يناسبك هو الحته دي جزء ده عموما يقول لك ايه هنت كده بسيط لو انت بتحب كذا خش شوف يمكن الموضوع ده يعجبك لو انت بتحب كذا خش شوف الموضوع ده يعجبك فهي حته برضه ظريفه كده عشان يعني ايه بي بيمهد لك ببساطه وبعد كده بتخش جوه بقى تشوف التفاصيل خش ليرن مور نخش على نفس الكلام نفس الكلام برضه اللي قلناه غلطناه قبل كده آه معدل السالري بتاعتها وكم وظيفه مفتوحه في السوق مستنيه حد فاهم يخشها نفس الكلام بتقول بقى اما نخش في تفاصيل الوظائف اللي انا لو خلصت الكورس دوت هقدر اقدم عليها تفصيلتها ايه نفس الموضوع بروجكت مانجر بروجكت كوردينيتور بروجكت operations associate مانجر ال مانجر manager اسوشيت اسوشيت البروجرام مانجر السكرام ماستر البروجكت اسوشيت البروجكت ال البروجكت ادمنستريتور كل الكلام ده تكنيكال بروجكت مانجر كل الكلام ده كل الوظائف ديت انا لو خلصت الجزء دوت انا ابقى مؤهل ان انا دارس وفاهم بعمل ايه ده انا اقدم عليها مش مجرد بقدم كده by luck والله يمكن حاجه تيجي منهم واخش في interview حصحص النيله ببساطه يعني لا والله انا ابقى دارس فاهم بعمل ايه وانا دارس الكلام دوت يا جماعه واخد شهاده بيه انا دارس جاي اشتغل الشغلانه ديت طب انا في الكورس دوت انا ببدا فيه انتري ليفل اهو قال لك بتبدا من الصفر اكنك انت مش فاهم حاجه خالص في المجال ده هتاخد ايه هتاخد الحاجات دي estimating time and budgets running effective meetings and managing stakeholders identifying and managing risks applying agile and scrum frameworks uh, leadership skills and navigating team dynamics تمام الكلام واضح مش محتاج شرح يعني هو ده انا هدرس المجال ده انا برضه عايز تعرف تفاصيل اكتر ايه بقى الحاجات اداره المشاريع والكلام ده كله ازاي تبدا بزنس بشكل ازاي تبدا مشروع بشكل آه، ناجح ال planning التخطيط الكلام ده كله التنفيذ ال... كل الكلام ده كله ده اللي هدرسه في المجال ده دي حاجات يعني احنا يعني يعني حتى الناس اللي دارسه MBA يعني غطت الحاجات دي كلها قبل كده سواء دارسين ميني او ال MBA بشكل كامل انت بتدرس الكلام ده اداره المشاريع عموما يعني نفس الموضوع هنا برضه في FAQs النبذه عن إيه الكورس دوت عباره عن ايه لمين محتاج اي خبره ولا لا لا مش محتاج اي خبره ودوت على فكره السطر ده ثابت في كل الكورسات في الخمسه مش محتاج اي خبره عشان تبدا في المجال دوت خش عليه ابدا آه سجل مع كورسيرا خلاص تبدا على طول برضه عشان سريعا كده هو اللي بيديك في كل حاجه ايه كورسيرا انا هبدا ازاي اسجل ازاي ايه المصاريف ايه الموضوع آه هل جوجل بتحقق ربح ولا لا بيجاوبك على كل الاسئله ديت هل ده مناسب ليا ولا لا بيجاوبك على كل الاسئله ده الجزء الخاص بال project management عشان برضه ما نطولش خلينا نخش على الجزء اللي بعديه نيجي بقى للجزء الرابع والمفضل بالنسبة لي اليو اكس ديزاين الجزء الخاص بالتصاميم designer انت هتبقى هتدرس المجال دوت هتبقى designer المجال ده ده المجال المفضل بالنسبه لي واللي انا بس انا حاليا بس في كورس خاص بال neural networks شويه فشغال فيه لما اخلصه ان شاء الله انا ناوي اخش في المجال ده آه ناوي ادرس الجزء ده ان شاء الله قال لك لو انت حابب ان انت بتحب الرسم بتحب التفكير بشكل مبتكر الجزء ده بتاعك تعال نخش كده نشوف عبارة عن ايه نفس الكلام بتاع مش عايزين بس نخش في نطول على الفاضي نفس الكلام بتاع كل الكورسات التانية هقدر اقدم على وظائف ايه لو خدت الكورس دوت على ال user experience designer UI designer interaction كله مصمم انت انت انت interaction designer visual designer product designer كل الكلام ده كله تمام هاخد ايه هدرس ايه هدرس الاساسيات ال user experience design هدرس ال process ال empathize آه، الحاجات دي كلها build wireframes ال low fidelity prototypes كوندكت يو اس ريسيرش اند تيست ايرلي كونسبت الحاجات الخاصه بالتصاميم وادوبي والشغل الكلام والكلام ده كله ديزاين فور سوشيال جود اند بريبير فور جوبز كل الحاجات دي تمام انت هتبقى designer هتدرس الاساسيات بتاعتها كلها بالتفصيل بس هتدرس الحاجات الخاصه باليو اكس ديزاين نفس الكلام برضو اللي قلناه قبل كده بنفس ال FAQs بتاعتها ليه انا ابدا في المجال ده وليه وده لمين برضو محتاج خبره او لا لا مش محتاج خبره والمصاريف بتاعته او التكلفه الشهريه بتاعته زي ما قلنا قبل كده التكلفه الشهريه واحده على الكل ما عدا الكورس بتاع الاندرويد apps Android developing تمام انا نخش على اخر حاجه الخاصه بالاندرويد ديفلوبمنت if you like solving problems زي اول حاجه خالص زي الجزء بتاع ال IT support if you like solving problems collaborating with others working with computers الكلام ده كله يبقى ده برضه بتاعك طيب الكورس ده الوحيد اللي free دراسته كلها free الشهاده بس اللي في الاخر هي اللي ليها تكلفه ف لو حابب لو حابب تخش في ال course دوت برضو دوت اه اللي انت شايفه دوت صح هو من اعلى مرتبات في العالم حاليا ان انت تبقى developer ان انت تبقى اي او اس او Android developer او عموما الخاص بال developing الحاجات دي من اعلى مرتبات دلوقتي في العالم عموما تمام والوظائف المفتوحه ليها آه، وهتاخد ايه انا انا طبعا انا مش هكتب لك انت لو درست هتبقى إيه؟ انت هتبقى developer انت هتنتج apps او هتطور على apps او هتعدل عليها وهكذا تمام Android هدرس ايه او هاخد يعني ايه الحاجه اللي هدرسها الحاجات اللي هدرسها الكلام ده كله ايه التفاصيل بتاعتها انا هدرس ايه ب download and use Android Studio ازاي هقدر بقى اصمم الابس ارن آه، اتست اعمل الكلام ده كله ال navigation ال layout كل بص ده مجال طبعا ممتع جدا وقوي قوي ومرتباته حلوه جدا لو خلصت ال course دوت بتبقى مؤهل ان انت تبقى Android developer مجال برضو ممتاز جدا ومجال انت لو حابب تخش فيه تدرسه خلاص وطبعا ده الميزه الوحيده زي ما قلت لك ان الجزء ده for free مجاني ما عدا ال test النهائي دي برضو بتبقى حاجه كويسه قوي ان انت تبدا في المجال ده تمام حابب برضه اودي اوريك لو الجزء الخاص بال cost اهو قال لك الجزء ده كله ال ولا في الاول يعني عموما هنا قال لك الكوست بس بتاع الامتحان النهائي الاكزام اللي هو 149 دولار بس الدراسه نفسها for free ديت الخمس مجالات اللي احنا قلنا عليهم وهم بعد أبحاث كتير لقوا إن المجالات دي مطلوبة جدا في السوق وفيها نقص في العمالة المؤهلة اللي دارسة اللي فاهمة المجالات ديت زي ما قلت لك أنت مش محتاج أي خبرة المجال ممتاز المجالات دي ممتازة إنك تبدأ فيها اختار الجزء المناسب ليك اقرأ بالتفصيل سيرش على كل حاجة افتح Google search على التفاصيل دي كلها انا شغلانات ديت هقدر ان انا اشتغل فيها بعد كده هبقى حاببها اكمل فيها عندك فرصه ان انت تغير حياتك عندك فرصه انك تغير كاريرك عندك فرصه انك تدرس حاجه انت بتحبها بشكل جديد ب 10 ساعات بس في الاسبوع او حتى اقل من 10 ساعات يعني حوالي ساعه ونص في اليوم في break في اي وقت ممكن تضيفهم كلهم في اخر الاسبوع مره واحده تاخدهم سبع ثمان ساعات ورا بعض تسع ساعات ورا بعض انت خلصت وبقت معاك كارير جديد دخلت مجال جديد اهلت نفسك لمجال في سوق العمل مطلوب جدا وفي وقت قليل قوي وبحاجه مطلوبه قوي وبتضيف لنفسك اضافه كبيره قوي بتغير حياتك بالكامل الموضوع مهم الموضوع كويس قوي يستاهل منك انك انت تسمع للفيديو ده للاخر تتفرج عليه للاخر بس تفهم انت او تختار لنفسك انت عايز تخش في ايه اتمنى يكون الفيديو شامل كافي اعذروني شويه احنا في رمضان فالواحد بيشتغل بيسجل بعد بعد ما بيرجع من شغله آه، نايم شويه بس آه، حاولت ان انا قدر الامكان اشرح بالتفصيل الاجزاء المهمه ان شاء الله الفتره الجايه ديت هيكون في فيديوهات كتير ومهمه جدا وفيها تفاصيل كتير وسلاسل وشروحات وريفيوهات وحاجات كتيره جدا ان شاء الله آه، اشترك معانا وان شاء الله هيعجبك محتوى الفتره الجايه و... ان شاء الله نستمر على قدر الامكان السلام عليكم